dink een van die grootste krisisse wat ons in die kerk en die Christendom het vandag is die probleem van onvergewensgesindheid. Ons weet almal die Bybel sê vir ons ons moet mekaar vergewe soos God en Christus ons vergewe. Maar baie min van ons weet wat dit regtig in die praktyk beteken. En dis 'n ding wat die Christendom lank lam lê en wat ons ongeloofwaardig maak daar buite in die wêreld. En ons weet almal die Bybel sê ons moet geestelik groei en ons moet nader aan die Here beweeg. Maar een van die goed wat ons die meeste keer in ons geestelike groei en ons geestelike groei kortwiek, is die feit dat ons nie weet wat dit beteken om iemand anders te vergewe nie. En dit maak van die kerk dikwels 'n baie koue en ongenaakbare, onpersoonlike plek, 'n plek waar ek seer kry omdat ek nie die liefde van vergifnis ervaar nie. En as die wêreld na die kerk kyk, dan wil die wêreld van ons niks weet nie. Ek lees 'n boek met die titel The Cost of Getting Even. En in hierdie boek skryf die skrywer oor die die prys wat jy betaal as jy met bitterheid in jou hart rondloop. Hy sê the moment I start hating a man, I become his slave. The man I hate haunts me wherever I go. Die ou vir wie ek kwaad is en teen wie ek bitterheid koester in my hart, klim vanaand saam met my in die bed. Hy staan môreoggend saam met my op. Hy maak my dag vir my donker, hy maak my koffie vir my bitter. Hy maak my binneveer matras soos 'n klipvloer voel. Hy maak my stuykbroos soos droë brood. En intussen het daai ou nie 'n saak met my nie. Ek is die ou wat suffer en swaar kry. Baie mense het 'n verkeerde konsep van vergifnis. Maar kom ons hoor wat sê die Bybel. Daar is soveel skrifgedeeltes in die Bybel rondom hierdie tema van vergifnis. Ek gaan net twee aanraak. Eerste gedeelte is in Matteus 6. Jesus is besig met sy bergpredikasie en hy leer die mense die wonderlikste goed vanuit die wet van die Ou Testament wat die kerk van die Ou Testament so verdraai het. En hy wil hierdie waarheid terugbring. En as die disippels in die loop van hierdie lering vir hom sê, "Here, leer ons bid," dan leer hy vir hulle die Ons Vader gebed. En dan gebeur 'n baie interessante ding. Aan die einde van hierdie gebed, daar in Matteus 6 vers 14 en 15, is dit asof Jesus net sê ek hoop julle het nou hierdie gebed mooi gehoor maar daar's een stukkie wat ek net weer na terugverwys om seker te maak julle het hom mooi verstaan. En dan verwys hy terug na daai gedeelte in die gebed wat sê Here vergewe ons ons skuld soos wat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En dan sê Jesus daaroor: As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook vergewe. As julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, julle julle oortredinge ook nie vergewe nie. En as 'n mens hierdie beginsel verstaan, dan sit nie 'n tit vir tat ding van God se hart af nie. Dis net God is so ernstig hieroor. Jy sien wat hy eintlik vir ons wil sê is, hoe kan jy vir hom sê, Here vergewe my, maar ek het nie die vermoë om iemand anders te vergewe soos wat hy my vergewe nie. Baie keer dan sê ons mekaar, maar weet jy wat, dit voel vir my ek bid in die plafon vas, die Here hoor my nie. Wat hierdie gedeelte Matteus eintlik sê is, jy bid teen jou eie onvergewensgesindheid vas. Dis wat 'n muur bou tussen my en God. Here vergewe my. En dan gebeur daar niks. Hoekom? Want ek vergewe nie. Die muur van onvergewensgesindheid wat my geestelike groei keer en keer dat ek God se vergifnis kan beleef soos ek moet. Die ander gedeelte is in Matteus 18 daarvan vers 21 af. Baie interessante gedeelte. Petrus, die voortvarende disipel kom by Jesus en hy sê: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Tot 7 keer." Toe. En dan verwag 'n mens Jesus gaan sê: "Hi, wow, Petrus, dis so mooi." Maar eintlik sit hier 'n stukkie geskiedenis hier agter wat 'n mens mooi moet verstaan. Die Jode, die kerk van die Ou Testament, het so gemors met die waarheid. Hulle het die wet van God gevat, die Exodus 20 wet en sommer al die ander wette daar in Numeri en Deuteronomium en Levitikus. En hulle het hierdie goed omskryf oor hoe hulle dink dit uitgevoer moet word. En wat hulle van 'n liefdesverhouding met die Here gemaak het, was 'n godsdiens van mag en moenie en as jy dit doen gaan God jou straf en as jy nie in God se wil nie, dan is jy nie deel van die wet. Hulle het eintlik vrees gewek by die mense. Nou moet jy weet, die Ou Testamentiese mense het geweet van vergifnis. Daar in Levitikus 19 word dit baie duidelik gesê dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself en dat jy nie 'n wrok moet koester teen ander nie. Dit was deel van die wette wat hierdie kerk van die Ou Testament geken het. Wat het hierdie kerk daarmee gemaak? Soos wat hulle reëls en regulasies geskryf het oor die wet van jy met die Sabbatdag onderhou, het hulle oor hierdie wet ook 'n klomp reëls geskryf. En wat hulle geskryf het is onder andere dat jy net nodig het om iemand anders 3 keer te vergewe, dan jy daarom jou kant gebring. En nou kan dit gaan lees daar in die rabbynse literatuur. So onthou nou hierdie disippels wat nou almal hier in die sinagoge in die Ou Testamentiese kerk groot geword het, het geleer ek moet 'n ou vergewe. Die Bybel sê dit, die wet sê dit, maar ek hoef dit net 3 keer te doen. So dink nou Petrus se motief as hy na Jesus toe kom en sê Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe tot 7 keer toe? Ek weet jou Petrus het gedink Jesus gaan vir hom sê, "Wow, Petrus, die kerk sê 3 keer en jy's bereid vir 7. Wow." Maar Jesus rol hom tussen die vloer in die polletoer en hy vir hom sê, "Petrus, nie 7 keer nie." 70 maal 7 keer en daarmee wil Jesus eintlik sê oneindig. Daar's nie 'n getal aan hoeveel keer jy iemand anders moet vergewe nie. Wense kon Petrus se gesig sien. En dan doen Jesus hierdie wonderlike ding wat hy baie in sy lewe gedoen het. Hy vertel 'n storie om hierdie werklikheid en hierdie waarheid te probeer verduidelik. En dis die verhaal van hierdie koning wat sy boeke nagaan. En dan kom hy op hierdie ou af wat hom miljoene rande skuld, dan roep hy hom en hy sê betaal wat jy my skuld. En dan sê hierdie ou: "Geen my uitstel, ek sal nie betaal maar kan dit nie nou betaal nie." En dan staan dat die koning kry hierdie man jammer en hy skryf al daai skuld af. Hy laat hom skuldloos daar uitstap. Dan kom hierdie ou in die straat en hy kry 'n ou wat hom 'n paar rand skuld. Hy gryp hom voor die bors en hy sê: "Betaal wat jy skuld." En as hierdie ou om uitstelling genade smeek, dan wil hierdie ou dit nie gee nie en hy laat hom in die tronk opsluit. Koning hoor die storie En daar staan die koning was woedend toe hy dit hoor. Hy laat kom hierdie man en hy sê vir hom: "Jou skuld, ek het jou al jou skuld vrygeskelp. Kon jy nie vir hierdie ou sy pa rand vryskelp nie?" En dan staan daar die koning was so kwaad dat hy hierdie man oorgegee het om gemartel te word totdat hy elke sent betaal. Nou as 'n ou nog gaan lees oor mense wat hier oorskryf en bespiegel en hulle sê hierdie was 'n gewone ou wat 'n gewone werk gehad het en hy het soveel verdien elke dag en dit was soveel wat hy geskuld het dan sê mense dat hierdie ou vir die res van sy lewe in martelaarskap sy skuld sou afwerk. En dan as Jesus klaar die storie vertel het. Is dit wat my elke keer angs bevange maak as ek dit lees Jesus se kommentaar op sy eie storie. Hy sê So sal my Vader wat in die hemel is ook maak met elkeen van julle wat sy broer nie van harte vergewe nie. Harde woorde julle. Maar jy sien God is ernstig. Hy laat nie met hom speel nie. Sy genade is gratis, maar dit is nie goedkoop nie. Baie keer as ons met bitterheid en seer en pyn in ons harte rondloop oor iets wat iemand aan ons gedoen het, dan gaan dit met ons sleg. En ons voel die Here hoor ons nie. En wat maak ons? Ons ban ons vuis te hemel en te sê, Here, waar's jy? Hoekom hoor jy nie? Weet jy waar is jy? In God se martelkamer. That's not the place to be. Been there. En al wat die Here sê is vergewe net, spreek vry. Wat is vergifnis nie? Baie mense sê ek kan nie hierdie ou vergewe nie. Dit is te maklik as ek hom vergewe dan dink ek wat hy hy dink wat hy gedoen het is reg. Dis nie waar nie. Vergifnis is nie goedkeuring van sonde nie. Jy sien as God jou vergewe vir al jou sonde, dan sê hy nie jou sonde is reg nie. Hy haat sonde, maar hy spreek jou vry. Baie mense sê ja, ek het dit agter my gesit. En hulle leef vir die stille martelaars lewe. En almal sien hoe swaar hulle kry, maar hulle koop agter jou sit is nie vergewe nie. 'n Ding agter jou sit is eintlik ek het hom hier diep gebeere en daai haat en daai bitterheid sit hier onder en as iets of iemand my daar herinner, dan spring dit uit soos 'n prop wat skiet. Baie mense sê Ja, ek sal daai ou vergewe, maar dan moet hy eers verskoning maak of my skuld terugbetaal of eers kom sê hy is jammer. Daar's 'n klomp voorwaardes voor ek daai ou gaan vergewe. Vergifnis vra nie voorwaardes nie. Toe God besluit het hy stuur Jesus om sy lewe te gee om ons vry te spreek. Het hy nie gesê jy moet eers dit en eers dat en eers dat nie. As God voor daar is gestel het, sou Jesus nooit gesterf het nie. Want ek en jy sou nie aan een van daai voorwaardes kon voldoen nie. Baie mense sê ja, ek sal hierdie ou vergewe, maar mag die duiwel hom ry. Nee. 1 Petrus 3 vers 9 sê Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens. Daartoe is jy geroep sodat jy die seën van God kan verkry. Jy sien vergifnis is die een kant van die munt en om iemand te seën is die ander kant. Kan jy dink wat sou met my en jou gebeur het as Jesus gesê het ek sal jou vergewe, maar mag jy vervloek wees oor wat jy gedoen het? Dan beteken vergifnis niks. Baie mense sê ek sal nog vergewe, maar daar's nie 'n manier wat ek iemand anders kan sien nie. Die oomblik dat jy iemand vervloek, wie wat doen jy eintlik? Jy gee hom eintlik die reg om aan te gaan met die lewe wat hy gedoen het, om weer te doen wat hy gedoen het. Jy spreek hom in hy leefwyse in. Maar die oomblik dat jy iemand seën nadat jy hom vergewe het, dan gee hom eintlik in die Here se hande. Daar is die bestand teen die krag van jou gebed en die krag van God wat in sy lewe kan werk as jy daai deur oop. Jy kan nie vergewe en nie seën nie. Wat is vergifnis? Vergifnis is om vry te spreek. Nou sê baie mense, ja maar weet jy wat, ek voel nie om dit te doen nie. Ek is so kwaad. Daar's nie 'n manier wat ek hierdie ou ooit sal vergewe nie. Een van die grootste lesse wat ek rondom hierdie vryspraak moes leer, is dat vergifnis niks te doen het met hoe jy voel nie. Dis nie 'n emosie nie. Dis 'n keuse wat jy maak met jou kop. Dis 'n wilskeuse. Kan ek jou terugvat na die tuin van Getsemane, die aand voor die kruisiging? Wat was die emosie wat Jesus beleef het? Hy was doodsbenoud, sê die Bybel. Angsbevange. Hy het gesê hy sien nie hiervoor kans nie. Sy vrees was so groot dat hy bloed gesweet het van hy. En wat het die emosie om laat sê ek sien nie vir kans dat hierdie beker net by my verbygaan. As hy op hierdie emosie bly reageer het, het hy nooit gaan sterf nie. Wat was die volgende deel van die gebed? Die rasionele deel het ingeskop en hy het gesê nogtans nie my wil nie, u wil. So het op sy tande gebyt 'n besluit geneem om dit te gaan doen ten spyte van die emosie. Al moet jy op jou tande byt en al is jy hoe kwaad As jy besluit om dit te doen en jy doen dit, dan draai die emosie en beleef jy 'n stuk vryheid. Ek het in 'n boek die mooiste verhaal gelees waar iemand hierdie beginsel op 'n praktiese manier probeer verduidelik. Hierdie ou sê: "Kom ons sê jou lewe is soos 'n bootjie op die see. Lekker. Jy jag oor die branders, jy vang vis, jy sien die dolfyne spring, die waterspad, vet pret lewe." En hier kom hierdie groot vis en hy stamp hierdie duik in jou boot en jou lewe is geskit en beskadig en jy's kwaad. En daar gaan die vis en jy draai jou boot en jy jag agter hierdie vis aan en jy kry hom onder skoot en jy skiet hom en jy skiet raak en het jy hierdie vis aan hierdie tou. Jy en jy sê met jouself en jy sê jou dag sal kom, jy het my lewe geskit. Maar nou het jy moeilikheid, want as jy los, kom die vis weg, maar as jy hou, hou jy op lewe. Jy kan nie jou boot steen nie, jy kan nie vis vang nie, jy kan nie die dolfyne sien spring nie, jy kan nie oor die branders jag nie, want jy het hierdie vis aan die tou. Nou dink jy jy die vis, maar eintlik het die vis jou met die tou waarmee jy hom geskiet het. En hy sleep vir jou rotse toe. Nou sê hierdie ou vergifnis is knip die tou. Laat gaan die vis. Daarmee sê jy nie wat die vis gedoen het is reg nie. Jy kies net om jou lewe nie langer te laat beheer deur iemand wat jou onreg aangedoen het nie. Weet wat gebeur as jy daai tou hou en nie knip nie? Daai klomp vis wat jy gevang het en nie op jou boot lê, vrot in die son. Jou lewe stink. Maar jy kan niks doen nie wanneer jy die vis in die tou. Die oomblik dat jy die tou geknip het, kan jy daai vrot vis met een veeg afvee jou boot draai, jou visstok optel, jag oor die branders, lewe vry wees. Dis wat vergifnis doen. As God in Christus ons vergewe, dan vat hy alles weg wat skeiding maak tussen ons en God. En hy verbind ons weer aan God. En as ons dieselfde doen met die liefde van God wat in ons harte is en ons spreek vry en ons knip toue en ons laat gaan dan kom ons vry en dan bou dit weer verhoudings tussen mense wat gebreek is. deel graag met julle my storie rondom vergifnis. Hoe die Here vir my op 'n baie praktiese manier die beginsels van vergifnis moes leer. Die verskriklike deel van my storie is dat ek vir baie jare op die preekstoel gestaan het en vingerswaaiend vir mense geleer het dat hulle mekaar moet vergewe, hulle vyande moet vergewe, hulle vyande moet lief hê. Om in my eie lewe te ontdek dat ek die praktyk daarvan niks verstaan het nie. My storie het gebeur in die vroeg 90er jare. Dit was 1 Desember maand Ons was met vakansie in die Kaap, ons het by baie goeie vriende van ons in Stellenbosch gekuier. Dit was 'n Sondagoggend. Die telefoon lui en dis my broer uit Johannesburg wat baie ontstel bel en sê my ma is vermis. Nou my ma het in die Vrystaat op 'n klein dorpie gebly. Ehm um, ons het almal daar groot geword en sy was die oralis daar in die plaaslike gemeente en die Sondagoggend toe daar sien nie by die kerk op. Nie. Nou dis nou nie haar styl om net weg te bly nie. As sy nou siek was of iets met haar gebeur, sou sy definitief gebel het en gereël het, maar toe die dominee instap in die kerk, is daar niemand agter die orgel nie en hy het rond gevra, niemand weet van haar iets nie en hulle is toe maar deur die erediens so sonder die orgel. En na die diens het omtrent almal afgejaag na haar huis toe om te gaan kyk waar sy is. Toe kry hulle die huis oop, die motor weg, die ligte brand en daar's niemand nie. Hulle het begin rondbel, niemand het geweet waar sy is nie. Na 'n lang ruk het die polisie daar aangekom, wit in die gesig met die boodskap dat 'n verskriklike ding gebeur het. Hulle het my ma gekry so 20 km buite die dorp op 'n baie verlate grondpad waar sy baie wreed vermoor is. Nou wat gebeur het is dat in die vroeë oggendure 'n jong swart man by haar huis ingebreek het, daar met 'n tuinvurk aangehou het, met haar gemors het, op die ouend wat haar vasgebind het en haar eie motor ontvoer het. Niemand weet tot vandag wat hierdie ou se plan was en waar hy met haar heen op pad was nie. Uh ons aanvaar maar dat hy nie mooi geweet het van motorbestuur nie want so 20 km buite die dorp op hierdie verlate grondpad het die motor heeltemal onklaar geraak. Die engine het opgepak en toe is hierdie man nou verbouer hier. Aanvanklik het hy probeer om die motor aan die brand te steek met haar binne in die kar. En toe dit nie werk nie, het hy haar uitgejaag in die veld en na met klippe doodgegooi. Daar vermorsel hulle. Met daai tuinvurk gesteek die fotos wat in die hofsaake as bewyse gedien het, dit was onherkenbaar. Sy was vermink, jy kon jou vingers in die gate druk soos wat hy hom met daai tuinvurk gesteek het. Nou ek moet vir julle sê om met vakansie te wees in die Kaap en so 'n boodskap te kry is nie snaaks nie. Jy kan nie vir mense beskryf wat met jou gebeur het. 'n mens is emosioneel oombliklik buite beheer. Jy weet jy lees mos hierdie goed in die koerant en dan dink jy dit gebeur net met ander en sal nooit met jou gebeur nie. Noem die negatiewe emosie en ek sê vir jou in die oortreffende trap was 'n deel van my modering en jy het geen beheer nie. Jy het hierdie belewenis van jy's jy soos in 'n tuimeldroër en jy word letterlik van die een emosie na die ander rondgegooi buite beheer die ontnigtering, die ding van dit kan nie waar wees nie, oorweldig jou hele mens wees. En ek was oombliklik woedend, woedend kwaad. En die eerste ding wat ek vir die Here sê is: "Here, ek kan dit nie glo nie. Hoe kon jy dit toelaat? Waar was jy? Waar's al hierdie beloftes dat jy sê jy sal ons bewaar en jy's by ons? Hoekom het jy dit nie gekeer nie? Hoekom het jy my ma nie beskerm nie?" Ek was woedend kwaad. En soos wat hierdie dag aangegaan het, En die ontnigtering oor 'n ou kom, word hierdie emosies net al hoe erger en word die kwaad net al hoe erger. Dat ek later vir die Here sê, Here, jy sê jy's 'n God van liefde. Hoe kan 'n God van liefde dit doen met sy kinders? Jy weet as my ma nog hierdie verskriklike vrou was wat jou nie geken het nie en jou naam oneer aangedoen het, dan het ek gesê sy regs het gekry wat sy verdien. My ma het haar lewe gegee vir die Here Jesus. My ma was die voorbeeld van iemand wat vir die Here Jesus lief was en haar lewe vir hom gegee het. Sy was nie net die orrelis in daai dorpie. Sy was die ouderling by die oue huis. Sy het daai mense op hulle hande gedra. Sy het hulle fisies, geestelik, emosioneel versorg. Sy het 'n klomp Bybelstudiegroepe in daai dorp gehad. Dit is 'n kapel wat maak maar nie berei voor môre is dit hierdie groep. My ma het 'n bediening gehad onder die swart mense in die swart woonbuurt. Hulle was baie lief vir haar. En dit het my nog kwaader gemaak. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het later daai dag uitgestap in die veld en op die Here geskree. En ek het hom gevloek en ek het vir hom gesê, "Is my erg. Jy sê jy's 'n God van liefde. Hoe kan dit liefde wees? Hoekom ek? Hoekom sy? Sy's die laaste een wat dit verdien het." Nou bel my broer en hy sê, "Hoor jy, ons moenie nou in die kar klim en terugjaag nie. Die huis is nou onder polisiebewaking en dis nou vingerafdrukke en allerlei ondersoeke. Ons moet maar oorbly die nag." dan stel in bos dan moet jy maar die volgende dag ry. Jy moet nie dink daar slaap in jou lyf daai nag nie. Jy lê in die donker. En wat met jou gebeur is dat die gebeure in jou kop speel soos 'n videoetjie en jy kan dit nie stop nie dan sien jy hoe staan hierdie ou langs haar bed met daai tuinvurk en wat hy als met haar doen en hoe laai hy aan die kar en hoe ry hy met haar weg en hoe steek hy die kar aan die brand en hoe jaag hy haar uit in die veld en hoe kom haar eerste klip maak jou mal en weet jy wat as jy deur die storie is dan begin dit voor jy kry nie hierdie videoetjie gestop nie en elke keer wat hierdie storie deur jou kop speel is die emosie erger en kwaader dat ek later vir myself sê hoe sal jy ooit weer in jou lewe kan teruggaan en op 'n preekstoel staan en vir mense sê die God wat ons aanbid is 'n God van liefde. Daar's nie 'n manier nie. Jy sal dit nooit weer kan sê nie. Hoe gaan jy ooit weer vir mense kan sê jy moet jou vyande vergewe en lief hê? Daar's nie 'n manier wat jy hierdie ou gaan vergewe nie wat nog lief het. Daar's nie 'n manier nie. En daai nag, hierdie ontnigtering van dat God en dit wat ek al die jare in geglo het in my lewe voorgegee het, eintlik dalk 'n illusie is en dalk regtig nie 'n werklikheid nie. En daai twyfel wat maak dat ek sê maar ek kan nie meer vir hierdie God bid nie. Ek sal nooit weer kan preek oor hom nie. Ek sal nooit vir mense hierdie goed kan vertel nie. Hierdie is 'n storie. En dit is my verskriklik daai nag om te lê en dink ek het my lewe opgemors vir niks. En ek besluit daai nag, is klaar. Ek gaan net sorg dat hierdie begrafnis agter die rug kom. As ek terug is in Pretoria in my gemeente, die eerste Sondag gaan ek op daai preekstoel stap en vir hulle sê, as julle met hierdie Elise en hierdie speelietjie wil aangaan, is dit oukei, okay, fyn. Julle gaan, ek is klaar. Dit's verby. Ek besluit ek gaan vir my vrou en my kinders ook niks sê nie want hulle is net so ontsteld. Maar as ons in daai kar sit op pad terug Pretoria toe na die begrafnis, dan gaan ek die storie verder spin. En ek lê daai nag en planne maak van hoe ek dit gaan doen, waar ek gaan werk, waar ons gaan bly, waar ons gaan trek tot in die fynste detail beplan ek my toekoms daai nag. En ek sê vir die Here, as jy daar is en jy hoor my en jy is 'n werklikheid, dan sê ek nou vir jou, dis nou klaar. Wil jy in jou glo nie, ek wil in elk geval nie so God aanbid nie. Ek sien nie hiervoor kans nie. So die volgende môre opgestaan, nou is ons in die kar pad Vrystaat toe. En wat my nog kwaader maak en nog meer angsbevange maak is hierdie ding van 3 jaar voor my ma se dood is my pa baie skielik dood aan 'n hartaanval. En dit was my ma verskriklik. Sy en my pa was so baie mooi verhouding gehad en en dit was baie skielik. En my ma sê sy wys op die begrafnis hou en ek sê daar is nie 'n manier nie. Ek is net so seer soos almal om my. Ek sien glad nie kans hiervoor nie. En my ma hou aan en ek swyg onder hierdie emosionele druk en ek hou my pa se begrafnis. En dit was nie vir my maklik nie. En toe ek klaar is daarmee, sê ek vir my vrou, jy weet wat, mens moenie emosionele besluite neem nie, want nou het ek eintlik my vonnis geteken vir nog 3 keer. Ek bedoel, ek kan tog nou nie my pa begrawe en nie my ma en my skoonouers nie. Verwagting is geskep. En daaronder in Stellenbosch met die boodskap van my ma se moord is een van die eerste goed wat my liewe vrou na skok toestand vir my vras, gaan jy die begrafnis hou, maar ek bespring hom omtrent en ek sê, het ek 'n keuse? Nou sit ek in my kar en ek ry en ek weet ek ry na 'n ding wat ek nie wil nie, maar wat ek gaan moet. Daai klomp mense daar in die Wesdorp in die Vrystaat voor wie ek groot geword het, gaan almal 'n traan wegpik en sê, "Wow, vroom predikantseun begrawe sy ma wat vermoor is." Maak ek so kwaad. Nou sê ek vir die Here, jy sien, dis hoekom ek nie in jou wil glo nie. Dis sout in die wonde man. Maak sy jou wys. Ek sal nog vir ou laas daag gaan lieg en dit doen net om hierdie spul mense van my lewe af te kry. Nou weet jy wat Vrouens nê, nee, is mos gebore met ekstra oë. Hulle sien dwars deur jou man. Ek kan my vrou weet man, ek is jy okay. Maar ek sê niks. Nou vra sy elke keer vir my, "Is jy okay?" Dan sê ek, "Ja," maar ek lieg. Kinders sit daar agter in die kar met sulke groot oë, hulle sulke laerskool chokkertjies. Maar ek sê vir jou, Ina, nê, nee, sy tune daai CD spelers, kassette destyds nê, nee, wil jy jou werk iets met nê. Nee. Maar niks help vir hierdie atmosfeer nie. Op 'n stadium sê sy vir my, "Hoe voel ek nou om in daai dorp aan te kom waar ek groot geword het?" Ek sê vir haar, "Weet jy wat? Ek is angsbevange." As ek dink die trauma van daai dorp toe my pa 3 jaar terug dood is aan 'n hartaanval. Ek wil nie nou weet nie. My pa hulle was regtig die mense was lief vir hulle in daai dorp en ehm um, soos ek nou gesê het, my ma het hierdie bediening gehad en dit was so spesiaal. Nou sê ek vir wie wat nie. Daai mense in daai dorp gaan ons nie troos nie. Ons gaan hulle moet troos. Dit gaan trauma wees. Ons kom hier Dinsdag in daai dorp aan en dit is trauma. Maar terug in die motor. Ons ry daar iewers in die Karoo, somewhere along the line. Is dit of ek so by myself kom en sê, weet jy wat? Jy is nou al vir meer as 24 uur besig met hierdie geveg met die Here. En elke keer as jy klaar is, begin jy voor, dan tune jy om jouself goed. Jy vertel vir hom wat jy van hom dink, dat jy met hom klaar is, maar jy stop dit nie. En weet jy wat? Jy's onrealisties oor hierdie modenaar. Ek kan nie vir julle sê wat ek in my kop gedink het ek met hierdie ou gaan doen as ek hom kry nie. Jy kan nie dink dat dit in jou hart leef nie. En ek sê vir myself daardie karry in my hart, kom net by. Jy's ingedoen. Stop dit nou. Kry nou hierdie goed van jou lyf af. Los nou die Here en vergeet nou van die moordenaar. Gaan aan met jou lewe. En ek besluit hier's dit nou. En ek praat weer met die Here en ek sê as jy daar is en jy hoor my, dan sê ek nou vir jou hierdie is Kobai. Hierdie is die laaste keer in my hele lewe wat ek amptelik met jou praat. Maar ek kry hierdie ingewing hier binne in my en ek dink, weet jy wat, wys nou vir die Here dat sy woord nie waar is nie. En ek dink, ek gaan hierdie moordenaar nou vergewe. Ek ken mos die beginsels, baie hieroor gepreek, knippie tou. Spreek die ou vry. Maar in my hart het ek gedink, kan nie werk nie. Want ek is so kwaad. Ek voel nie om hierdie ou te vergewe nie. En as dit nie werk nie, dan kan ek vir die Here wêreld sê, ek het gedoen wat die Bybel sê en toe werk dit nie. Illusie. En ek sê vir die Here daar in die karry in my hart. Dis Kuba, Here. Maar weet jy wat? Ek vergewe nou hierdie ou. Ek spreek hom vry. Ek knip daai tou. Ek kan nie vir julle sê wat met my gebeur het nie. Ek het in my lewe nog nooit so 'n belewenis gehad en het dit nog nooit weer agterna gehad nie. Ek het 'n fisiese belewenis gehad. Dit voel vir my toe ek daai woorde sê of iemand te vel van my lyf afblik so van my kop tot by my voete so. Whoo, En die volgende oomblik, dis alles weg. Dis soos 'n ligleegte. Weg is elke negatiewe emosie, weg is die haat, weg is die bitterheid, weg is die pyn, weg dit. Ek skrik vir my en ek dink is ek nie nou besig om wakker te word uit 'n droom nie, dat ek myself moet knyp of myself te sê hierdie is nie 'n droom nie, jy is in die kar, dit het gebeur, dis 'n werklikheid. En ek besef nie, weet jy wat, dit het nou iets bonatuurliks gebeur waarmee ek nie rekening gehou het nie. En die volgende oomblik gebeur die goed binne in hierdie lig leegte. So, speel dit so voor my kop verby. En nou gaan ek so draai loop en net te vertel hoe die Here 'n ou voorberei vir 'n ding en hoe die duiwel keer. Die vorige Sondag Voor die moord was ons in Stilbaai, ons was 'n week daar voor ons stel in Bos toe is. En die Saterdag tipies predikants kinders kom my kindertjies na my toe en sê pappa pappa gaan ons môre kerk toe. Ek sê nee man, ons is met vakansie. Ons kan nie by die huis kerk toe gaan. Die tyd is min. Ons het 'n mooi dag gesien op strand toe. En die kinders se reaksie is jippie jé. En die volgende oggend toe ons wakker word, toe reën dit. Nou is daai kinders kwaad hoor want ons kan nou strand toe gaan, nou reën dit. Nou lê ons in die bed en ons dink ja, weet jy, wat sal ons nou maak? kinders het die lus vir ry nie. Nou sit ons hier heeldag in hierdie huisietjie. En ek dink ja, dis is die Here vir jou kry. Jy leer jou kinders verkeerd nie. Nou kan hulle nie strand toe gaan nie. En die kerkklokke lui dan stil by en ek dink ja, nou lê jy in die bed en jy het kans om anoniem vir 'n ander ou te luister. Jy lê maak springa op, mens kwart voor 9. En ek skree daar deur die strandhuisie. Hoor jy almal wat binne 10 minute gereed is, kan saam met my kerk toe gaan. Ek was alleen. Maar ek het gegaan. En ek is toe so 'n bietjie laat, ek skuif so in die laaste sitplek in die agterste bank in die kerk en dis chock and block die vakansiegangers stroom kerk toe so in die vakansietyd en en toe ek so sit te kom die dominee so uit die konsistorie en dis 'n ou gryskop kom en ek dink man jy moet jou kop gebruik het stilbaai se dominee is met verlof dis desember en ek weet jy het so een van hierdie afgetrede ooms hier in die dorp gevra om vir hom uit te help en daai oom het eers voorberei en die man hy het sommer so 'n kanfruit uit die bord gegryp vanmôre plaas jy bly lê Julle maar daai oom preek uit Matteus 10. Matteus 10 is die storie van Jesus wat sy disippels uitstuur. Dan sê hy: "Ek stuur julle die wêreld in met die boodskap. Gaan dit maklik hê nie. Stuur julle so skape onder wolwe. Die mense gaan julle beledig, hulle gaan kwaad praat. Hulle gaan julle voor die hof daag ter wille van my naam. Hulle gaan julle selfs doodmaak ter wille van my naam. Maar gebruik jy elke geleentheid om van my te getuig." En Jesus wat die heeltyd daarna bemoedig en sê: "Kyk wat doen hulle met my. Hulle sê ek is 'n vraat en 'n wynsuiper. Hoeveel te meer sal hulle dit met julle doen nie, maar ek is daar. Waarvoor word 'n mossie verkoop? For next to nothing. Julle is baie meer werd as hulle. Ek is daar." En dan sê hy daar aan die einde van daai hoofstuk: "Weet jy wat net? Hierdie hierdie boodskap wat jy gaan bring, gaan nie oral vrede bring nie. Dit gaan onmin bring en onvrede tussen 'n pa en sy broer." Maar weet jy wat? Hou net aan want ek is daar. Ek is met jou. En hierdie oom trek hierdie ding deur na die politiek van die dag. Toe. Dit was so 'n jaar voor die 94 verkiesing waar ek hoor vir niemand van julle iets hoef oor te sê. Julle weet hoe dit in ons land gelyk in terme van die politiek en die onsekerheid en en almal wat gewere skoon maak en blikkies vis koop. Baie ouens eet nou nog van daai vis wat hulle so opgegaar het. En hierdie oom sê, ons is in hierdie verskriklike politieke tyd dan is onvrede. Hy sê maar ek wil vir julle sê, waar Jesus is, tel politiek nie en is daar vrede. En kom ek bewys dit vir julle uit Jesus se disipelkring. Hy kon uit daai volk Israel enige 12 ouens gekies het, maar hy kies hierdie 12. En in die spektrum van hierdie 12 kies hy vir Simon die Seloot. Nou die Seloote was 'n verregse Joodse terreurorganisasie. Hulle het amper soos die wit wolwe destyds in ons land met verskriklike goed die heidense Romeinse regering omver probeer werp. En aan die ander kant van die spektrum kies hy vir Matteus die tollenaar. En Matteus het vir die heidense Romeinse regering gewerk om tolgeld in te samel. En in hierdie spektrum van ver regs na ver links is daar vrede omdat Jesus daar is. Maak begin notas maak en ek dink, "Sjoe, weet jy wat nê? Nee. Hierdie moet my gemeente hoor. Oujaarsnagdiens, hier kom dit. Julle het hierdie politieke preek nodig want dit is sleg in daai gemeente soos ouens met mekaar veg oor die politiek." Die aand voor die moord. Die Saterdag aand voor die moord. Vat ons vriende ons na die waterfront toe in die Kaap. En ons gelle weer daai aand tot laat en ons kom terug en hy sê jong die volgende Sondagoggend moet ons kerk toe gaan. Maar toe is ons so moeg hy sê ag man kom ons gaan die aand. En daai oggend sit ons laat aan die ontbyttafel en eet en hy sê maar weet wat hier's 'n baie interessante ding 11:00 die oggend is hier 'n diens vir vrede wat al die denominasies na mekaar toe nooi en waar al die kerke bymekaar kom om te bid vir die politieke toestand in ons land. Dis nou ons sal dit maak as ons gaan en ons gaan. Wat 'n erediens. Hierdie dominee preek uit Johannes 8. Die gedeelte wat sê van die koringkorrel wat in die grond val en sterf en dan bring dit baie vrug. En hy sê op horison op ehm um, horisontale vlak lyk dinge nie lekker nie. Kyk hoe lyk dit hier in mense se lewens en in die politiek. Dis onvrede. Maar vertikaal sê die Bybel is daar vrede en vrug. Hoe kry jy hierdie twee goed bymekaar? En hy sê dit kom op een plek bymekaar. En dis by die kruis van Christus en hy maak sy hande so. En ek is so beïndruk. En ons klim in daai kar en ons sê vir mekaar, "Kom wat my, ons is reg. Ons het die Here aan ons kant. Ons sal dit maak in hierdie land." En toe ons by die huis stop, Toe staan my vrou met die boodskap van my ma. Ag man, uit is hierdie goed uit my kop uit. Tot daai maandagooggend in die kar. Toe ek sê Here, ek vergewe. Is die eerste ding wat in daai lig leegte voor my verbykom. Ek sien daai dominee se hande in die kerk gister en ek dink, ja, gister, toe stap jy uit daai kerk en jy sê vir jouself, ons is reg, kom wat my en toe dit op jou pad kom 'n halfuur later, toe trek jy streep deur dit alles. En die volgende ding wat voor my oë verbykom daar in die kar, is ek sien hoe sit ek in stil by sy kerk en hoe skryf ek hierdie preek af vir my gemeente. En ek dink ja, jou hipokrit. Dis goed vir jou gemeente. Jy lees hierdie goed en preek dit vir ander, maar as dit na jou kant toe kom, dan trek jy 'n streep deur die Here in sy woord. Dit was seker die grootste ontnigtering van my lewe. Ek was so skaam. Ek weet die Here het my vergewe, maar dit was my moeilik om te glo. Die volgende ding wat in my kop kom daar in die kar is die moordenaar en ek kry hierdie beklemming op my hart en ek dink sê nou hierdie ou is op hierdie oomblik besig om sy volgende moord te pleeg. Maar ek is hysteries en ek vang my dat ek bid en sê, Here, keer hierdie ou en ek kom so by en ek sê jy is nou heeltemal koekoes. Jy bid vir jou ma se moordenaar. Hallo. Maar my gedagtes gaan dadelik terug na hierdie ou toe en wat in my kop opkom is as hierdie ou 'n Christen was, het hy nie my ma vermoor nie. En ek vang myself dat ek sê sonder dat ek my kan keer, Here, jy moenie net hierdie ou keer en jy moet hom red ook asseblief. En ek dink, hoorie, jy's nou nie lekker nie. Jy het nou binne breek dele van sekondes twee keer vir jou ma se moordenaar gebid. Nou gaan my gedagtes so terug na my studiejare toe, waar ons nou geleer het oor trauma en pyn en skok en so wat ek onthou dat mens kan afraak, jy weet van skok. Nou dink ek dis nou ek, ek is nou nie meer okay nie. Nou gaan ek deur al daai punte en ek sien maar wie wat ek me keer niks. En ek besluit net ek sal dit nooit vir iemand vertel nie. Hierdie storie is toe. Ons kom in daai dorp aan. Dit is totale chaos. Die winkels is toe, die mense sluit hulle toe. Die mense is kwaad. By die koöperasie staan die klomp boere van daai dorp. Dis gewere, in pistole, en almal is kwaad en almal beleef daai seer en daai pyn en daai wrevel en daai kwaad wat ek in die Kaap beleef het. Daai hele dorp is deur ons huis daai week tot die begrafnis die Vrydag. En almal is kwaad en Kippie bly stil. Ek sê niks want ek is so skaam vir myself. Nou kom donderdag aan, Vrydagoggend is die begrafnis. En toe almal gaan slaap, gaan sit ek met my Bybel. Julle maak blaai die kant toe en daai kant toe en en ek kry niks. Ek sê Here, jy moet my help met hierdie begrafnis ou môre. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie waarheen om te gaan nie. En die Here herinner my aan hierdie hele week se dagstukkies. Jy sal nie glo nie, ek sou seker maar my dagboek weggegooi het. Maar ek het hom alweer oopgemaak. Weet wat kry ek? Johannes die Doper wat se kop afgekap is die eerste dag. Die volgende dag Stefanus daar in Handelinge wat met klippe doodgegooi is. Die volgende dag Psalm 23. Vir die eerste keer in my lewe glo ek Psalm 23 wat sê al gaan ek deur donker dieptes sal ek nie bang wees nie want in u hande is ek veilig en ek dink ek moet dit glo van my ma want hier staan dit ek kan nie meer streep betrek deur die woord nie. 2 Korintiërs 4 en 5 is die volgende stukkie wat sê dat die pyn en die seer wat ons hier op aarde beleef is nie op te weeg teen die heerlikheid wat vir ons wag nie. En daai klik in my hart van wie wat ons worry almal oor my ma en oor haar pyn sy is in die hemel sy sing koor. Maar jy weet jy voel die Here jou daai donderdag aan so in hierdie blik druk en ek sê okay Here ek weet wat jy hê moet ek doen. Ek moet vir die mense verduidelik van vergifnis, maar ek is te skaam oor my eie storie, maar okay ek sal. En ek sit en ek maak 'n paar notas van my belewenis van dit ek die boodskap gekry het en wat met my gebeur het daar in die kar tot nou toe. En ek sluit af onderaan om te sê wie van julle het in hierdie week een keer daaraan gedink om vir 'n verlore moordenaar te bid. Terwyl ons nie hoef te worry oor my ma wat klaar in die hemel is. Volgende oggend is ek vroeg op, die Vrydagoggend en en ek is kalm, heeltemal teen my emosionele aard en almal dra pille aan en ek sien jy vandag sonder pille. En net so voor ek die kerk instap op die preekstoel Hardloop ek in die kerk se badkamer en my mond is bietjie droog, bietjie water te drink en ek hardloop in 'n oom vas voor wie ek groot geword het. En hierdie oom stop so in sy spore toe hy my sien en hy pluk sy revolver uit sy sak en hy sê: "Jong, ons is jammer oor jou ma, maar ons is reg vir hulle." En hy draai so om en hy draai terug. Hy sê: "Het jy gesien hoe kom die swartes in hierdie straat aan kerk toe vandag? Ek sê vir jou vandag is die moeilikheid in hierdie begrafnis. Ek hoop die sekuriteit gereël." Julle maak skrik vir my. Ek kan nie eens onthou toe ek ooit water gedrink nie. Ek staan net daar en ek dink ek moes geweet het hierdie klomp swart mense gaan begrafnis toe kom. En die politiek in hierdie dorp is so de mekaar. Ek moes seker toestemming gekry het. Mag hierdie ouens kom? Mag hulle inkom? En ek hardloop so uit om die kerk en hier kom hulle aan in hierdie straat hordes. En ek dink, ek het in my wildste drome nie gedink ouens gaan met wapens na my ma se begrafnis toe kom nie. Wie dink aan sekuriteit by 'n begrafnis? Ek kan niks doen nie. Dis 'n minuut voor die diens begin. En ek hardloop agtertoe en ek dink, "Jong, nou is die situasie so plofbaar, jy moet versigtig wees wat jy sê. Wat is daar wat jy nie moet sê nie? Miskien kan jy nie sê van bid vir die moordenaar nie, want as jy dit sê, dan drol hy om op jou so uit die bank uit." Toe hy preekstoel opstap, voel vir my my voete raak in die grond. Ek weet net die Here is hier. En ek besluit by myself, "Hier wat, ek gaan dit sê soos dit is." Maar as daai oom wil skiet met hom, as skiet sou okay. kyk. Ek kan nie die vibe beskryf in daai kerk tydig nie. Die vrede wat daar was. Groot ou kerk, drie groot gallerye, chock-en-block vol en 'n derde van daai kerk is vol swart mense. En ek het agterna lank daarna eers besef wie wat daai oggend in daai erediens het presies waar geword wat die oom in Stilbaai gesê het. As God die middelpunt is, dan tel politiek nie, dan staan vrede en daar was. Toe daai erediens klaar is, het daai klomp swart mense uit daai kerk uitgestorm begrafplaas toe. Toe ons daar aangeryk om te staan hulle van die hek tot by die graf, erewig twee rye en hulle sing terwyl ons deurstap. Na die tyd is 'n teenkoek in die kerksaal. Dit is soos bizar soos net 'n wetstorm dit kan reël. Nou se ou moeg, jy is gedaan, die spanning is oor, jy's aan flarde. Jy ek het hierdie gevoel van ek wil net wegkom en by die huis kom. Nou's almal op jou en oor jou en wil net nog vir oula sê dankie en simpatiseer. Ek staan nog so met my glasie koeldrank in my hand. Hier kom hierdie oom met die revolver en ek dink, "O, hier kom dit nou." Hierdie oom gaan op my spring en op my klim. Wat gaan ek sê? En ek besluit, "Wie wat? Ek gaan net niks sê nie." Ek's net so moeg. Hierdie oom kom en hy kom staan voor my en hy gryp my skouers so vas en hy bars in trane uit. En hy sê: "Dankie. Dankie, jy sal nie weet wat jy aan my gedoen het vandag." En hy draai net om en hy loop. En ek staan nog so oop mond vir dwaasie kom 'n ander tannie aan. Boervrou daai uit die distrik gesiene mense weet hoe loop die politiek versigtig. Sy kom staan so met haar gevoude arms so voor my en sê: "Sê jong, hierdie ding van jou maas vir ons sleg, maar ek wil net vir jou sê, ek skaam my, ek skaam my dat ek wat myself 'n Christen noem, nie eendag hierdie week eers daaraan gedink het om vir 'n verlore gaande moordenaar te bid nie. Ek skaam my." Die hele week is ek so onlekker met die dominee van die dorp. Ek ken hierdie ou. Ons ken mekaar goed, baie saam gekuier, jong ou. Ek weet hy's daar. Hy move nie, hy bel nie, hy kom nie. Nou sê ek vir Ina, dis vir my so snaaks. Hierdie ou kan nog vir ons kom bid, jy weet, en hy doen nie. Maar ek sien hy's daar by die begrafnis. Maar hy so agterlangs, so toe almal omtrent weg is, kom hy so kop onderste bo en hy sê: "Kan ek met jou praat?" Ek sê: "Ja." Hy sê: "Ek weet nie of jy weet wat hierdie ding in hierdie dorp gedoen het nie." Ek sê: "Ek weet my broer. Ek het hierdie mense almal gesien hierdie week." Hy sê: "Weet jy, die politiek was so verkeerd die afgelope jaar hier in ons dorp." Ek sê ek weet dit op, my ma het dit baie vir my vertel. Hy sê ek en my kollega besluit ons moet iets doen, ons moet die Here vertrou. En ons besluit om 'n reeks dienste te hou oor vrede. Ons gaan November begin en hierdie ding deurvat tot Kersfees hoogtepunt. En ons kies ons skrifgedeeltes en ons temas en ons begin. Hy sê ons sien hoe die Here in hierdie dorp begin werk en ons is so opgewonde in 2 weke voor die hoogtepunt van ons reeks gebeur hierdie ding op die sonoggend my kollega wat daai oggend preek klim in sy kar en ry met vakansie en hy los my hierdie week hy sê ek het my kop by die deur nie uitgesteek nie ek is so bang om in die dorp rondloop en die mense gaan vir my sê ha ha waar's julle dominees met julle vrede praatjies nou hy sê amper het ek nie eens vanoggend begrafnis toe gekom nie en wie wat maak jy vandag sonder dat ons twee woorde met mekaar praat Lees jy hierdie klomp skrifgedeeltes? Ek het al daai goed gelees van my stilte tye en daai twee preke in die Kaap. Hy sê net jy wat, dis al die gedeeltes wat ons in ons reeks gebruik het tot hier toe. En jy kom vat hierdie hele ding en jy sit hom vir my terug op die tafel. Dat ek Sondag kan aangaan met die reeks. Toe daai uitstap sê ek vir Ina vir die eerste keer in my lewe glo ek Romeine 8 vers 28 wat sê God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Ons is terug Pretoria toe. 2 jaar later, jaar en 'n half later is die moordenaar gevang. Lang hofsaak. Net ek het nog nie een keer weer ooit daai wrevel, daai haat beleef nie. Nog nooit weer nie. Bid nog al die pad vir daai. Hy's dubbel lewenslank tronkstraf toegedien. Hy's nou nog in die tronk daar in Bloemfontein. Ek weet net een ding. Dat die Here vir daai ou lief is, dat hy vir hom gesterf het. Ek glo met my hele hart dat hy hom gaan red as hy nog nie gered is nie. En weet jy wat is die amazing deel van die storie? As hierdie ou eendag doodgaan, gaan hy hemel toe want hy gaan vergewe wees. En my ma gaan haar eie moordenaar by die hemelpoort ontmoet. Verwys my 'n God by wie dit moontlik is. As ek my storie met jou deel, is dit net om een rede. Dis om by jou te pleit dat jy asseblief nie een oomblik langer as nou met 'n klomp visse aan toue jou lewe moet laat rondsleep nie. En miskien is jou storie en jou seer en jou pyn wat jy moet vergewe baie erger as myne. Maak nie saak nie. Byt op jou tande, vergewe en spreek vry. Beleef die vrye wat die Vader vir ons wil gee deur Jesus Christus. Nou na dit alles sal jy miskien vir my sê nou, hoe nou? Hoe kom ek by vergifnis in die praktyk uit? Ek wil jou so graag help met 'n paar praktiese riglyne rondom om vergifnis 'n leefwyse te maak. Jy onthou vergifnis is nie net hierdie eenmalige ding nie. Dis hierdie 70 maal 7 ding. 'n Mens moet dalk dieselfde ou meer as een keer vergewe vir iets wat hy weer en weer en weer aan jou doen. Dis in elk geval wat die Here met ons doen. Hoeveel keer het hy jou al vergewe? Hoeveel keer het jy al bely? en sy vergifnis ontvang. Baie mense dink ek gaan dit nou doen, maar ek gaan dalk nou nie dieselfde belewenis hê as wat Pieter het nie of as ek nie dieselfde belewenis het nie dan het ek dalk nie regtig vergewe nie. Dis my storie. God se storie met elke mens is anders. Hy het 'n unieke storie met jou. En as jy vergewe en jy het nou nie hierdie vel afblik lig leegte gevoel nie, maak dit nie saak nie. Dit maak nie saak of jy iets voel nie. Dit maak saak of jy weet ek het dit gedoen. Kan ek jou waarborg wat jy wel gaan voel, is dat jy 80 kg ligter gaan voel nadat jy al hierdie ouens wat jou lewe lank met jou saam gedra het, kon vrylaat het en kon laat gaan het. 'n Verskriklike belangrike ding is om baie ver terug te dink. Miskien is jy lankal nie meer kwaad vir die graad 1 juffrou wat jou voor 'n klas verneder het dat jy gehuil het en jy onthou nog hoe dit gebeur het nie. Hoe sê ons ek het dit agter my gesien? Maar as ek daai juffrou nie fisies met my mond vergewe het en dit uitgespreek het nie, beteken dit dit sit hier binne en dis deel van dit wat dalk aggressie en woede in my wakker maak en my laat ontplof vir die geringste dingetjie. Miskien is die beste manier om maar te gaan sit en 'n lys te maak. Regtig vir die Here te vra om jou te help met hierdie lys. Ver terug te dink van geboorte af tot nou toe. Ouers, skoonouers, familie, vriende, politieke figure, dokters, gesagsfigure in die skool, maats, wie ook al. Maak jou oop dat die Heilige Gees vir jou oortuig. En as jy twyfel, skryf maar die naam neer. Maak nie saak hoe lank daai lys is nie, maak nie saak hoe veel name daar is nie. Elke naam op daai lys is 'n vis aan 'n tou wat jou lewe vir hoeveel jaar al beheer en jou keer om te leef vry saam met die Here. En as jy daai lys gemaak het, dan bid jy. Eenvoudige gebed, niks ingewikkeld nie. En die eerste ding van so 'n gebed, dis seker goed om maar amper so 'n stukkie geloofsbelydenis te doen. Sê sê sê Here, dankie, ek weet wie U is. Ek glo dat U is wat U is. Dankie dat Jesus vir my gesterf het. Dankie vir die Heilige Gees wat in my is, wat my nou in hierdie oomblik help en my gewillig maak om te kan vergewe. Die tweede ding wat in hierdie gebed moet wees, is 'n stuk skuldbelydenis vir die bitterheid waarmee ek al hierdie jare in my lewe geloop het. Vergewe my my onvergewensgesindheid. En as jy sê vergewe, dan moet jy weet al hierdie bitterheid van jou wat 'n skeiding gemaak het tussen jou en God, was klaar in daai beker wat Jesus 2000 jaar terug gedrink het. Klein dit net en dan is dit vergewe. En dan die derde ding wat jy doen, jy praat met die Here oor elke persoon op hierdie lys. Hou jou oë oop, hou die pen in jou hand. Hier is dit verskriklik belangrik dat jy dit reg sê. Nee Here, sal U asseblief vir Koos vergewe vir dit wat hy aan my gedoen het? Nee, dis 'n saak tussen Koos en die Here. Nee Here, ek wil verskriklik graag nog vir Koos vergewe nie. Nee. Vyf paddatjies sit op die wal en vyf paddatjies besluit om af te spring. Hoeveel is op die wal? 5. Hulle het nog net besluit. Nee, as jy met die Here oor elkeen van hierdie persone praat, dan sê jy: Here, ek kies nou met 'n wilsbesluit, ek vergewe vir Koos vir dit wat hy aan my gedoen het. Ek spreek hom vry in Jesus se naam. Ek knip daai tou. Hierdie is baie belangrik. Ek het al baie mense gekry wat gesê het ek het dit gedoen, maar dit het niks gedoen nie. Dan het ouens dit verkeerd gesê en die duiwel sal enigiets doen om te keer dat jy dit reg sien, want hy nie wil hê jy moet vrykom. En soos wat jy mense vergewe en met die Here oor hulle praat, trek 'n streep deur hy naam. Dis afgehandel. Dis verby. 'n Mens kan dooie mense ook vergewe. Partykeer is jou ouma wat lankal in die graf is, nog 'n vis wat jou sleep aan 'n tou uit die graf uit. Baie keer is mense vir die Here kwaad. Nou hoe vergewe mens die Here? God kan mos nie foute maak. Hoe ou dit doen is om vir die Here te bely en te sê Here, sorry dat ek u verdink het en dat ek u kwaadlik geneem het omdat ek u nie verstaan het nie. En omdat ek u die skuld wil gee, vergewe my dat ek u kwaadlik geneem het. Seker die moeilikste naam op so 'n lys om te vergewe is jou eie naam. Baie keer loop 'n mens met die tou om jou eie nek en jy's vir jouself kwaad oor goed wat jy gedoen het en gesê het wat jy weet jy moes nie en goed waaroor jy skuldig Jy moet maar op jou tande byt en ook sê teen die einde van daai lys, Here, en nou vergewe ek myself ook. Want jy sien as jy vir God vra om jou te vergewe, maar jy ketas aan jouself oor goed uit jou verlede, wat doen jy? Jy trek eintlik 'n streep deur God se vergifnis, want as hy vergewe het, is die blaai skoon, dis wit, dit bestaan nie meer nie. Spreek jouself vry. En nie omdat jy jouself vrygespreek het en God het jou vergewe vir al hierdie goed en jy kon almal vryspreek. 'n Skuldgevoelens iets van die verlede. En as die duiwel jou ooit weer agterna kom plan sê, "Ja, maar jy het dit, ja, maar daai een het dit," dan kan jy vir hom sê, "Ek weet nie waarvan jy praat nie. Dit is verby. Dit is afgehandel." En dan natuurlik gaan jy jou gebed afsluit deur vir die Here te sê, "Baie dankie. Dankie, Here, vir u genade en u vergifnis." en jy gaan nooit weer dieselfde kyk na onreg en pyn en seer nie. En weet jy wat, ons het in ons land die beste manier om hierdie vergifnis te oefen. Ek bedoel elke dag ry jy in verkeer waar taksies en hoeveel ouens voor jou injaag en verkeersreëls breek. Oefen om te vergewe. Here, ek vergewe hierdie ou nou dat hy verkeerd bestuur het en ek seën hom in Jesus se naam dat hy beter bestuur. En dan gaan jy met 'n smile verby en jy glimlag nog vir hom. Dit moet 'n leefwyse wees. Jesus vergewe ons elke dag 100 keer. Kom ons doen dieselfde. Ons leef sy liefde. Vrede vir jou.